سڵاوتان لێبێت بەڕێزان خۆشەویستان بە ڤیدیۆیەکی نوێوە بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست ئاشنا بووینەوە لەم ڤیدیۆیەماندا باسی ڕێگاکانی فێربوونی زمان دەکەین. وەک هەموومان دەزانین زمان لەسەر چوار بنەمای سەرەکی پێکهاتووە ئەویش گوێگرتن، گفتوگۆ، ڕێزمان و لە پیتەکانەوە دەست پێدەکات. نووسین و خوێندن. هەموو کەسێک حەز بە فێربوونی زمانی بێگانە دەکات بە دڵنیاییەوە، بەڵام ڕێگاکان هەیە، شارەزانییە هەیە، چەندین ساڵ هەوڵ دەدا، پڕچە دەبێت، هەیە تەنیا بۆ ماوەی سێ مانگ دەتوانیت ئاستی سەرەتایی و هەتا دوا ناوەندیشی فێر ببی ئەو زمانە. باشە ئەمە چۆن دەکرێت؟ سەرەتا پێش هەموو شتێک. بیرتان ئەچێت ئەگەر ئەم ڤیدیۆی تاڵە دەبوو لایک بکەن سبسکرایب کەناڵەکەمان بکەن بۆ ئەوەی هەمیشە بینەری ڤیدیۆی زیاتر و زیاتر لە ڤیدیۆیەکا بینیم نزیکەی بیست ڕێگا باس کرا بۆ فێربوونی زمان بۆی فێری زمان بیست ڕێگا باس کراوە یەکێکیش لەم ڕێگایانە دەبێت حەڵی بژێرێت بەڵام من تەنیا باسی تەنیا ڕێگایەکان بۆ دەکەم کە دەتوانن سوودی لێوەبگرن من خۆم فێربوونی زمانی تورکی بە شێوەی تیوی فێربوومەوە کە بە تەمەشاکردنی تەلەڤیزیۆن ئەمەش واتای ئەوەیە بۆ گوێ گرتن لە بچووکیەوە جێم گرت تاوەکو بە قسە هاتم ڕێگاکانی فێربوونی زمان تۆ دەتوانی کاتێک دەچتە سەر هەر زمانە وەک مناڵێک وەک مناڵێک دوو یاسا دەبێت سەرەتا مەترسە لە قسەکردن و دواتریش هەرگیز و هەرگیز کوڵ مەدە لە قسە کردن ئەگەر بێت و هەزارە ها هەڵەشت کردبێ نابێ بترسی ئەمە یاسای یەکەمتە یاسای دومیشت زۆر قسە کردنە واتە زۆر هەوڵ دە بەو زمانەوە قسە بکەیت تاوەکو بگەی ئاستە و سێمیش ئەوانەی لە دەوروبەردا ڕوو دەداتن هەمووی بەو زمانە هەوڵدا بیزانە واتە بۆ من ئێستا کە من لاپتۆپێکم لە پێشە بە تورکی ناوەکەی بزانم لێپتۆپ بە هەر حاڵ من باسی زمانی گشتی دەکەم نەک تەنیا زمانی تورکی یا زمانێکی تر لێرەدا ئێوە پێویستە هەوڵ و تێکۆشانێکی زۆر بدەن لەو ماوەیەکە خۆتان خەریکی ئەو زمانە واتە با پێتان بڵێم هەیە بە چەندین کات یعنی با بڵێم بۆ ماوەی شەش مانگ بەقەدەر کەسێک پێ نابێت کە تەنیا بە سێ مانگ پێ بووە ئەمەش هۆکارەکەی دەگەڕێتەوەی کە هەوڵی بە جوانی نەداوە لە نیوەی بەجێ هێشتووە و هەر بە ئەو شتانەیە کە دەیگەڕێت کەسانی شێ بە شێوازی نووسینەوە پێدەن واتە بە شێوازی تێکست بنووسنەوە بنوسین و لاپەڕە ئەوەش دەتوانن لە ڕێگەیەک هاموشەکەوە خۆتان فێر بکەن سەبارەت بە ناوی کەناڵەکە و ڤیدیۆکانی داهاتوو بەڕێزان من ناوی ئەو کەناڵم گۆڕی بۆ کەناڵی کوردیش ئینفۆ حەز دەکەم تەنیا تر زانیاری بۆ بکەم سەبارەت بە تەکنەلۆژیا و شتی تر هیوادارم سەبسکرایبەکانتان لانەدەن بۆ ئەوەی زیاتر سوودم بۆتان هەبێتن چۆن بوو هاوکاری ئەوم کردووە لە فێربوونی زمان حەز دەکەم ئێوەش ئاوا هاوکاریم بکەن بۆی ڤیدیۆکانم بەرەو پێش بەم بیریشتان نەچێت ڵایک و کۆمێنتی ڤیدیۆکە بکەن هەرچی سەرنج و ڕەخنەیەک شتان هەیە دەتوانن لە کۆمێنت بنووسن زۆر سوپاسی هەمووتان دەکەم و بیریشتان نەچێت دوو کۆرسم بۆتان دانابوو دوو کۆرسەکە لە کۆتایی ئەم ڤیدیۆیە بۆتان دێتە سەر شاشە دەتوانن هەر یەکێک کە ویستان لەسەر پەرتووکی لالە یاخود پەرتووکی گۆگشە سەیری بکەن، ئەم کاتە و هەموو کاتێک تەنیا شا بوارتان دەکات.